Anda logo. Mano, tu é muito burro. Anda logo, cara. <laughs> Eu quero tomar banho. eu tô perguntando, então, cara, eu vou pro seu Yeah.